esan dut ez da, eh, azken batean, izan eh, diagnostikoko evaluazioa esaten du. Bi diagnostikoko evaluazio daude, bata barne evaluazioa eta kanpo evaluazioa. Barne evaluazioa ikastetxeak egin berko lukeena eta kanpo evaluazioak eskotza saneak izan iberi iberi iberiaz egin Orduan, eh, izan diagnostikoko evaluazioak edo etenkabeko eh, evaluazioa, Ebaluazio mota guztietan, eh, daukagun erronka nagusia da, eh nolabait ere, ba, ikaslearen gaitasun, edo eh, guk, e, eh, kompetentzi, kompetentzi guztiak ebaluatzea da e, erronka. Eh zaitasun hori, edo nolabait ere erronka hori, ez da bakarrik handia eh e, ebalazioan. Etengabeko ere erronka hori badago. Gertatzen da, e, jakina evoluzioa egin dezakezu evoluzio kuantitatiboa da kualitatiboa. Evoluzio kualitatiboak asko ere posibilitate gehiago eskentzen dizkitzu batez ere zera kompetentzi guzti horiek ebaluatu izateko. Proba baten bidez, lehen, lehen aipatu duguna, ez da, proba baten bidez, ez din ez du nolo atiera bizitzeko eh, kompetentzia, norbera izaten ikasteko kompetentzia, edo ekintzaletza kompetentzia ebaluatu behar bada maizean kompetentziak eh, komunikazioena, hitzezkoa edo digitala, edo ikasten ikasteko kompetentziak baldin, eta kompetentzia espezifikoko ikastarlo bakoitzean uztartzen bali badituzu eta horren bidez ebaluatzen bali badituzu. Beraz, e, erronka hau eh, ez da bakarrikat diagnostikoko ebalaziorako bizitean ebalazio guztietarako. diagnostikoko ebalazioan ikastetxe barruan egiten baldin bada proba estandarrak edo e, egin ditzazketzu, ikastetxean egin presta ditzazke, baina piti beharko du osagarri bezala evaluazio kualitatiboa e, hori e, osatu alizateko eta oinarrizko kompetentzi guztiak evaluatu alizateko. Eta e, ez dut egiten baldin badu e, kanpo evaluazioa, baita ere ezin ezkoa da proba estandarren bidez, oinarrizko zehar kompetentzi guztiak evaluatzea. Hor, e, aurkitu beharko dira sistemak, Eh, non ikastetxearen informazioak eh, nolabait mm, eh, hezkuntza sailera bideratu beharko lirateke. Orduan, ni uste dut zentasuna pixka hortik, hortik ikusiko dituzen, ez da. Es importante que sepa todo el mundo que ayer desde el departamento se enviaron unas instrucciones, aclaraciones, mejor dicho, sobre diferentes conceptos relacionados con la evaluación en general y con la evaluación de diagnóstico en particular, con la evaluación de tercero de primaria, con la evaluación de sexto de primaria, etc. Entonces, es importante también leérselo. Creo que eh, responden a casi todas las preguntas eh, que se han estado formulando y por eso precisamente se han enviado. También a los servicios de apoyo también se han enviado esas aclaraciones. Bueno.